assalomu qadrdon muxlis va muxlisam, sizlar bilan siz Sog'ingan Ozodbek bloger. Do'stlar, hozir menga savollar kelib tushdi. Bitta siz chiqargan, kanalga chiqargan yerda ishlolmayapmiz. Qanday start bosadi? Qanday yurgizadi deyapti. Men hozir shuni batafsilroq aytib beraman. Mana bu kanalga kirasiz. Mana hackerlar maktabi O'zbek kanaliga kirsangiz, bu yerda mana pul ishlash, pul ishlash open o'zi sayt orqali kirg'izadi bu yerga sizni va bu yerga otkredi'ni bosasiz saytim va telegramingiz orqali shu saytga start bosasiz mana man o'zi mana start bosdim do'stlar yana bir marta bosib yuborasiz yaxshi ishlamay turibdi bu yerdan talab turib mana zarabot pul marta bosasiz va bu yerdan hmm, new channel deyapti kanalga a'zo bo'ling va bu yerdan mana do'stlar uch 9 ni qo'shsak 12 bo'ladi mana bu yerda mana 12 bor do'stlar shu 12 ni bir marta bosamiz va bu yerda do'stlar mana bu bot orqali siz ko'p pul ishlashingiz mumkin bu yerni bosasiz va botga bir marta startni bosib chiqib ketishingiz bo'ladi задание va bu yerda <clears throat> bu yerda yana bir marta qo'shamiz to'rt qo'shsak o'n bo'ladi bu yerda esa mana nol butun ikki rubl kanal подписаться bo'lsang a'zo bo'lsang nol butun bo'ladi va bu yerda esa mana bu visit gruppa gruppaga esa nol butun ikki mana mana bu yerdan birinchi private group qo'yamiz va bu yerdan join chat mana hozir bot orqali sizlar dahuya ya'ni ko'p pul ishlashingiz mumkin do'stlar man bunga to'lab berishiga aniq kafolat beraman do'stlar mana yana qo'sh deyapti yetti bo'ladi va bu yerda esa mana prosmotr ko'rib ya'ni videolarni ko'rib pul ishlashingiz buni ishlashingiz mumkin buning uchun mana bu nol uch butun nol butun nol uch rublga bosib ko'rib chiqamiz do'stlar nol butun nol uch rubl bu bu botdan nechidir rubl bo'lsa chiqarib va yana bir marta mana bu viset gruppa bu buni yana bosib yana pul ishlashingiz mumkin buni bilibsiz ko'p do'stlar mana yana nol butun ikki yana 0.2 narsalarni takrorlab pul ishlashingiz mumkin bu botda do'stlar. Sizlar bilan Ozodbek bloger bo'ldi. Hammaga omad.